Рассказывай, что ты видишь. Это остров. Спокойствие. Один. Часы скрипаться. Затеплая прозрачная. Захожу в воду. Плыву. Плыву под водой. Могу дышать под водой. Даже не плавал, как-то движусь просто. Прям светло. Тут целый мир подводный. Рыба проплывает. Испытывал ли ты подобное ощущение когда-то в жизни? Нет. Скорее всего, если... Если испытывал, то не в этой жизни. Ну, вот так хорошо. Дельфины. Хочется меня такое ощущение, что могу звуки издать, как дельфины. Не слышно звука. Как-то он идет на десятки, сотни километров. Ну, Очень быстро плыву, на сути. Ощущение свободы Свобода, есть? да. Классно. Напитайся им. Какой-то радости есть. Есть там где-то рядом дельфин с тобой? Ну, где-то за несколько километров. Угу. я в том направлении несусь. Когда доберешься, прикоснись к этому дельфину. Не обязательно прикасаться, мы э, рядом как-то энергетически чувствуем друг друга, как будто одно целое встретились Какая-то игра такая интересная. Друг с другом плаваем. Когда встречаемся, знаешь, как будто стало чуть-чуть больше. Вот ты был, а тебя стало немножко больше. А, а еще несколько дельфинов. И еще больше не чувствуешь абсолютно никакого разделения. Нет чувства индивидуальности. Такие дети моря. Интересно. На глубину пошли. Совсем нет страха. Безудержная энергия. А океан это такая сумасшедшая, огромная, свободная вселенная. Правил нет. Ты в огромную бездну плывешь глубину этой бездны. Абсолютно не думаешь о чем-то. Просто плывешь, и это происходит. А чувство любви у тебя есть к этим существам? К дельфинам? они там не любовь. Просто все, что в море, это и есть море, как бы это все одно. Дельфин это часть, ну, часть воды, часть моря. И она, и вот океан себя в дельфине познает, так интересно. У океана есть сознание. Это как-то связано с планетой Земля. А вода, она что-то... Это есть вот планета и океаны, моря они что-то растворяют в планете. Ну и вода, она живая, на свое сознание, мое сознание, вообще существа живут в океане, они есть океан. Просто у них формы разные. У них абсолютно нет индивидуальности, у рыб. Там. Это есть океан проявленной. То есть э, <laughs> в случае смерти какой-нибудь рыбы ее сознание растворяется в воде. То есть нам говорят, что у людей душа есть что-то такое. А, а рыба это, это и есть вода. И тело рыбы, оно растворяется. И сознание сразу же растворяется в воде, но в то же время мгновенно, мгновенно происходит где-то еще жизнь. То есть это само себя поддерживает. А Земля каким-то образом взаимодействует с океаном? Ну, вот есть живой организм, в нем есть человек, ну есть органы там, почки, печень, кровь. Так вот, есть земля, вода это какая-то, ну, то ли это кровь, то ли это дыхание. Mm. Не знаю, что это такое. То есть вот на таком энергетическом уровне то дыхание. То есть вода это же кислород. Ну, то есть вода <laughs> же можно дышать. Там же есть кислород. Угу. Ну как-то там рыба дышит что-то. Угу. то есть земля дышит, как будто с помощью воды что ли. Такое приходит. То есть вода, земля вот дышит с помощью воды что вот эти прибои, это вот дыхание вот такое. так. Есть еще эти всякие ископаемые, типа всякой варцев, камней, золота. Эту роль исполняют как будто внутренние органы Земли. Мы же тоже люди. Это часть Земли. В сфере влияния, ну, на, на Земле, ее частью являемся.